The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So, subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों जैसा कि हमने बात करी थी कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस पे हम एक वीडियो बनाएंगे चेस्ट कोल्ड बेसिकली ओमिक्रॉन जो वायरस आ रहा है वो बोला जा रहा है कि ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस करता है मतलब ये लंग्स के अंदर डीप अंदर तक जो एल्वियोलाए होते हैं जो गुब्बारे होते हैं वहाँ तक नहीं जाता है ये एयरवेज जो सांस की नलियों में ज़्यादा इन्फेक्शन करता है सांस की नलियों में पनपना है तो चेस्ट कोल्ड या एक्यूट ब्रोंकाइटिस उसी चीज़ को कहते हैं कि लंग्स में जाने वाली जो सांस की नलियां हैं वहां पर अगर इन्फेक्शन होता है और वहां पर इन्फेक्शन के वजह से क्या होता है सिम्टम उसके क्या आएंगे ठीक कैसे होता है ट्रीटमेंट क्या है आज उस एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में हम बात करेंगे सो so, निमोनिया वो होता है जब लंग्स के पैरन कायमा में यानी सांस की नलियों से आगे जाके लंग्स के जो गुब्बारे होते हैं छोटे छोटे छोटे छोटे एल्वियोलाय होते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन चला जाए वहाँ इन्फेक्शन के वजह से पानी भर जाता है इन्फ्लामेशन होता है सूजन होती है और वो जो गुब्बारे हैं वहाँ पर उनका जो फंक्शन है कि ऑक्सीजन को अंदर खून की नसों में डालना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना वो नहीं कर पाते और पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप करता है जो हमारे सेकेंड वेव में हमने डेल्टा वाले जो कोरोना वायरस है उसमें देखा था और यही चीज़ सांस की बीमारी और कई सारी और आ, हार्ट की बीमारियों में भी देखने को मिलती है लेकिन एक्यूट ब्रोंकाइटिस में सांस की नलियों में इन्फेक्शन होता है या कई बार ये एलर्जी के वजह से भी हो सकता है तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है उस केस में बस इतना होता है कि सांस की नलियों के अंदर जो नेचुरल म्यूकस होता है बलगम होता है जी हाँ नेचुरली वहाँ पे बलगम होता है जिसके अंदर जिसका फंक्शन होता है कोई भी धूल मिट्टी आए उसको वो पकड़ ले ट्रैप्ट कर ले वो अंदर लंग्स के अंदर तक ना जाने दें इसलिए सांस की नलियों के पूरे सरकमफ्रेंस में म्यूकस लगा होता है तो जब भी वहाँ ब्रोंकाइटिस होता है एलर्जी होती है इन्फेक्शन होता है तो वहाँ का म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाने से बलगम एक तो ज़्यादा हो जाता है और कई बार गाढ़ा हो जाता है इस वजह से आपका लंग्स की सांस की नलियाँ थोड़ी थोड़ी छोटी पतली हो जाती हैं तो कई बार आपको खांसी आती है खांसी आती है उसे क्लियर करने का सेंस आता है इसलिए कंजेशन लगता है सांस के अंदर सांस की नलियों में इसी वजह से आपको खांसी आती है और चेस्ट कोल्ड इसी को कहते हैं एक होता है नाक का कोल्ड जिसमें नाक बंद होता है चेस्ट कोल्ड जिसमें सांस की नलियां थोड़ी थोड़ी सी बंद हो रही हैं because of extra mucus production इसे कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस ये एक्यूट तब बोला जाता है जब ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ये तीन हफ्ते से छोटा हो तीन हफ्ते से ज़्यादा नहीं होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस टोटल ड्यूरेशन होने से ठीक होने तक का और ये सबसे कॉमन है बहुत कॉमन है और ये कई सारे वायरस की वजह से हो सकता है अब आने वाला ओमिक्रॉन वायरस भी इसको कर रहा है हर प्रकार का कोई अपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक गले वाला इन्फेक्शन भी आपके लंग्स के सांस की नलियों तक जाके इस प्रकार का ब्रोंकाइटिस एक्यूट ब्रोंकाइटिस कर सकता है अब ज़्यादातर एक्यूट ब्रोंकाइटिस वायरस के वजह से होते हैं लेकिन बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरियाज भी कई बार एक्यूट ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं but even in that case acute bronchitis अगर बैक्टीरिया के वजह से भी हो तो भी according to CDC according to जो आ, हमारी मेडिकल गाइडलाइंस हैं एंटीबायोटिक्स रेकमेंड नहीं किए जाते बिकॉज वो आपको हेल्प नहीं करते आप बिना उसके ही ठीक हो जाते हो इसके लक्षण क्या क्या है पहले ये बात कर लेते हैं सबसे पहले हमने बताया कि आपको कफिंग होगी सांस में थोड़ा सा दिक्कत आएगी और कई बार गला ख़राब होगा गला सोर थ्रोट होगा सोरनेस इन चेस्ट हो सकता है और बिकॉज <clears throat> खांसी होती है इन्फेक्शन है तो टायर्डनेस फटीग हो सकता है फटीग अच्छा खासा रहेगा बिकॉज आपकी बॉडी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पैदा कर रही है आपको थोड़ा बहुत हेड एक माइल्ड बॉडी एक्स रह सकते हैं और यही सारे सिम्टम्स आपको ओमिक्रॉन में देखने को मिलेंगे ओमिक्रॉन वायरस के अंदर अब खांसी के साथ बलगम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता बलगम बाहर आने वाला अगर बलगम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो बाहर भी आ सकता है नहीं भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितना बलगम आ रहा है अब ऐसे में आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है और डॉक्टर के पास कब जाना है पहले इसको समझते हैं सो एक्यूट ब्रोंकाइटिस नॉर्मली एक या दो हफ्ते में खुद ठीक हो जाता है इसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेनी कब ज़रूरी हो जाती है अगर आपको टेम्परेचर 101 बेसिकली 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो रहा है खांसी में अगर आपके ब्लड आ रहा है या ब्लडी जैसा कलर आ रहा है ब्राउन कलर लाल कलर या अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अगर आपके सिम्टम्स तीन हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं या फिर ब्रोंकाइटिस बार बार बार बार हो रहा है ऐसे केस में आपको जाके डॉक्टर को टेस्ट कराना चाहिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए दिखाना चाहिए या ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहिए सो एक्यूट ब्रोंकाइटिस खुद से ठीक हो जाता है इसके लिए कोई स्पेशल दवा की जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक तक की जरूरत नहीं होती है वायरल और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस अपने आप ठीक हो जाए बहुत ही रेयर केस होता है कि बैक्टीरियल केस होता है बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस होता है ऐसे केस में फिर आपको फीवर आएगा तेज फीवर आएगा तभी आपको एंटीबायोटिक की जरूरत होती है आप जितना हो सके घर में रेस्ट करिए आप ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या कर रहे हैं number one rest number two बहुत सारा पानी पीना है जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पीजिए लिक्विड्स पीजिए पानी नहीं तो लिक्विड्स हॉट या वार्म लिक्विड कोई भी हॉट सूप लिक्विड काढ़ा वट एवर यू वॉन्ट चाय अदरक वाली चाय वट एवर यू वॉन्ट गर्म चीजें पीजिए पानी से क्या होगा आपकी सांस की नली में जो जमा हो रहा है बलगम वो होगा पतला वो थोड़ा लाइट होगा और इस बलगम को बाहर निकालने में ये शरीर को आसानी होगी नॉर्मली बलगम निकालने का एक प्रोसेस होता है शरीर में छोटे छोटे सीलियां होते हैं सांस की नली में जो लगातार बलगम को बाहर पुश करते रहते हैं अगर बलगम गाढ़ा हो जाए एक के ऊपर एक जमा हो जाए तो ये पुश करना मुश्किल हो जाता है और मुश्किल होती है तो एक के ऊपर जमा होकर आपको कंजेशन फील होता है इसीलिए पानी ज़्यादा पीना सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट है कि अंदर से ही बलगम जो है पतला निकले और ऊपर जो बलगम जमा हो गई है उसे पतला करने के लिए आप आ, स्टीम ले सकते हैं आप ह्यूमिडिफायर ले सकते हैं आप वे, वेपराइजर्स ले सकते हैं आप बेसिकली नेबुलाइजर्स ले सकते हैं स्टीम नॉर्मल नेबुलाइजर्स और अगर नाक ब्लॉक हो रहा है तो सलाइन नेजल स्प्रे या नेजल ड्रॉप्स आप ले सकते हैं स्टफी नोज के लिए छोटे बच्चों है बहुत छोटा है तो सक्शन बल रबर सक्शन बल्ब आता है नाक को क्लियर नेजल क्लियर करने के लिए म्यूकोस का और स्टीम बहुत अच्छा है स्टीम ब्रीद इन करना आपके ऊपर से बलगम को थोड़ा सा सॉफ्ट करता है और वो आराम से बाहर आएगा आपको रिलीफ देगा आपके सिम्टम्स में लोजेंजिल्स को आप सक कर सकते हैं और लोजेंजिल्स जो है चार साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए हनी दे सकते हैं उनको शहद बड़े बूढ़े बच्चे खांसी कंजेशन उसके लिए अच्छा है एक साल से छोटे बच्चे को भी शहद नहीं देना चाहिए और उस उस केस में आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन आप ले सकते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन आपको हेल्प करेंगी जैसे अगर बॉडी पेन ज़्यादा है बुखार ज़्यादा लग रहा है या जस्ट कंजेशन uh, भी लग रहा है तो आप एंटी इन्फ्लामेटरी पैरासिटामोल एसिटामाइनोफिन ले सकते हैं ये छोटे बच्चों को भी छह महीने से छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है और दूसरा ऑप्शन होता है ब्रूफिन बॉडी पेन के लिए लेकिन डिस्प्रिन एस्पिरिन नहीं लेना डिस्प्रिन एस्पिरिन जो है वो नहीं लेना है उससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उससे लिवर ब्रेन में डैमेज हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है वो एक एंटी प्लेटलेट है याद रखिएगा खांसी हो रही है खांसी के लिए चार साल से छोटे बच्चे को बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ और नहीं देना आपने ठीक है नॉर्मली कहते हैं हनी टस या हनी सिंपल सिंपल हनी आपके लिए हेल्दी है एक साल से छोटे बच्चे में वो भी नहीं देंगे और चार साल से छोटा बच्चा है या चार साल से बड़ा है तो आप बेस्ट ऑप्शन है अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार ज़रूर खांसी की या कोल्ड की दवाई आप उससे ले सकते हैं अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में पूछें और प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब इसका कोई खास ट्रीटमेंट करना नहीं है all you need to do is manage your situation अपने जो सिम्टम्स आ रहे हो सिम्टम को रिलीफ देना है थोड़ा समय रिलैक्स करना है हफ्ते दो हफ्ते में आपके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे दो तीन दिन ज्यादा रहते हैं उसके बाद रिलीफ होने लगता है डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना रेस्ट किया कितना पानी किया कितना नहीं और आगे अपना काम मेन है कि दूसरे को ना फैलाएं तो अपने हाथ क्लीन रखें और जिन लोगों को नहीं हुआ है वो वैक्सीन ना लें जो स्मोक करते हैं सेकेंड हैंड स्मोक उन सब से बचें और अगर आप बाहर जाते हैं तो खांसी आती है छींक आती है तो अपना हाथ जो है अपने खांसी छींक अपने एल्बो में करें या फिर फेस कवर करके रखें मास्क पहने प्रोटेक्शन रखें टेंशन की कोई बात नहीं है so acute bronchitis is not a serious disease remember that unless and until it goes inside the lung आपके लंग के अंदर जाके निमोनाइटिस करता है वो जानलेवा नहीं होता एक्यूट ब्रोंकाइटिस का ये जानकारी आपको समझ आई तो इसे शेयर करिए ताकि लोग समझ पाए और इसे प्रिवेंट कर सके डील कर सके और सबसे बड़ा डर से बच सके thank you so much this is Doctor Paramjeet stay connected stay healthy